Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC kwa kushirikiana na Frexim Bank linaandaa mkutano wa wakuu wa biashara na uwekezaji wa Afrika Mashariki mwaka 2023 utakaofanyika nchini Uganda. Mkutano huo wenye kauli mbiu ushirikiano wa kikanda unaoendeshwa na sekta binafsi kwa ajili ya kusogeza kwa biashara ndani ya Afrika, uwekezaji na ukuaji wa uchumi umepangwa kufanyika Agasti 31 hadi Septemba mosi mwaka huu. Kwa mujibu wa ofisa mtendaji mtendaji mkuu wa EABC John Bosco Kalisa. Mkutano huo utajadili mafanikio na vikwazo vya biashara na uwekezaji katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na eneo huru la biashara la bara la Afrika FACFTA. Kalisa alisema mkutano huo unatarajiwa kukutanisha zaidi ya wajumbe 500 wakiwemo mawaziri, maofisa wakuu wa serikali, wakuu wa sekta, wawekezaji watarajiwa na taasisi za kifedha watajadili na kushirikiana maendeleo na maarifa taarifa. Akaongeza kwa kusema kuwa mamlaka zote za kukuza uwekezaji katika EAC na kuwasilisha miradi inayowezekana tayari kwa utekelezaji na wawekezaji wa Afrika Mashariki, Afrika na kimataifa. Kalisa alisema washiriki watajadili mwelekeo na mabadiliko ya mazingira ya kiuchumi duniani na pamoja katika bara la Afrika na hatimaye kuweka upya EAC kama eneo la biashara la uwekezaji barani Afrika. Alisema washiriki watajadili hali ya biashara na uwekezaji wa namna ya kuifu kuifanya Afrika Mashariki kuwa eneo linaloongoza kwa biashara na uwekezaji.